sou único desse time. Mas na indicação, claro, o eu já está chegando agora, né, no mandato, com essa, com essa responsabilidade também, com esse empenho né, de estar tá aí fazendo um trabalho, de estar tá recuperando né, a, a sente, é, reflorescendo as margens do rio. Mas, é, desde que eu assumi eu estou me preocupado. Principalmente a partir de 2007, foram várias indicações relacionadas à recuperação do fundo. Inclusive, vereador Geraldo, em 2007, 2007, em 2007, é, dispõe sobre é, projeto de número 86, barra 2007, dispõe sobre a implementação de programas de proteção aos mananciais no município de Fundão. E aí esse projeto, ele foi, ele foi aprovado, foi sancionado e nada foi feito pelo nosso rio até hoje. E o vereador é vem sempre levando indicações, inclusive de indicação, para que a administração executasse esse projeto. Tem várias indicações que eu fiz em relação a esse projeto. E é uma resposta para o vereador Edinho, é a população. Essa por isso, Aí o pessoal fala, ah, vamos plantar as margens do rio, vamos limpar o rio. Mas se nós não conscientizarmos o agricultor que ele tem que recuperar as nascentes, que ele tem que proteger as nascentes, não interessa limpar o rio, não interessa reflorestar mais o rio, porque nós não vamos recuperar o rio fundado desse jeito. Primeiro tem que começar lá com os pequenos agricultores. Aí sim, tratamento saneamento básico, parceria né, com o CESAM, que utiliza a nossa água, não dá nenhuma satisfação, não tem um projeto de melhoria para a nossa água. Né? E aí, Neco, foi baseado nessas, nessas dificuldades que se encontra o pequeno agricultor, de não poder, às vezes, é, alugar uma máquina, cada hora uma máquina, não fazer